暇やらないって今言ったよねじゃあオリンピックこれぐらいお金みんなかかってるからあなたが払ってねっていうことになります前の金を払わないはいデビ今回はあのオリンピックの話をしていきたいと思いますねあの2020年オリンピックねあの頃楽しかったねいやや <laughs> ね あの2020年にする予定だったんだけど、あ、ちょっと伸びてしまってね2021年にやるっていう話があるんだけどもちろんねコロナのこともあるからあのオリンピック中止した方がいいんじゃないかっていうあの意見がねあるのか日本国内で調べたんですよね。 じゃあ70%の人がオリンピックをしない方がいいのではっていうねうんまあ、コロナはね今あの普通のコロナだけじゃなく変異種とかもあるしねその中でこの多くの人たちがこう日本にやってきてね新しいコロナが生まれたりとかしたらもうそれこそ最悪じゃないですか。ね そんなあのオリンピックの問題について言っていきたいと思いますね今日本の国内ではちょっとあのオリンピックはやめた方がいいんじゃないかなっていうムードなんですけども、えー、実際、えー、国ね日本という国がどう思っているのかねどういうふうに判断をしているのか、えー、もう一つは、え IOC、えこの2つのね見解というかねあのお話をしていきたいと思います。 まず日本としてはですねあの非常に、えー、オリンピックをねするのかそれとも中止をするのか、えー、曖昧な発言になっております、えー、どんな発言かと言いますと安全を最優先にするつもりですねとしか言ってないんですよオリンピックするとかねしないとか、えー、延期するとか言わないんですよね これには理由がありましてね、えー、やっぱりお金の話になってくるんですねうんじゃあなぜ日本がそんなに慎重になってるかというか、まあ、お話ししていきたいと思いますえー、日本はですね、まあ、オリンピックをねこうするにはですねいろんな準備が必要ですねね建物とかもそうですけど、えー、メディアとかも含めて、えー、日本国内だけでもあの3兆円 ねルーブルって言ってどれぐらいかな5兆ルーブルになるのかなちょっと忘れちゃったんですけど3兆円お金がかかってるんですねでここでねあの今のこともあるからあの日本は、えー、オリンピックをねやりませんってこう言ってしまうとその 日本だけお金をかけてるわけじゃないですから他の国々もねいろんなメディアとかもねあのお金をかけてるわけですからね IOC もお金をかけてるわけですから日本が、えー、オリンピックをやめますねやりませんと言った途端うんあお前やらないって今言ったよね じゃあオリンピックこれぐらいお金みんなかかってるからあなたが払ってねっていうことになります賠償金は払わないとなくなっちゃうんですねじゃあそりゃあだいぶどれぐらいの額になるか意味わかんないよね日本国内だけでも3兆円なんだから他にもってなると相当なお金が、えー、必要になってくるのでだいぶきついと思いますねそりゃ日本の国内では何でも するかしないかははっきりとしたことは言えませんよねはいじゃあ次 IOC ですね IOC としては、えー、オリンピックは、えー、しますとね絶対するってね言ってるんですよねもししなかった場合ですね一応あの IOC は保険も入ってるんですよもしこう中止になった場合 IOC 側にそのもしし、えー、オリンピックしなかった場合そのかけたお金をあのある程度ね、えー、もらえるようになってるんですよ、うん、でもねこの保険についてなんですけどこの日本が例えばね選手の人たちが住むためのあの建物とかねいっぱいこう建てたんですよそのお金まではね保険適用してくんないんですよはい いうこともあってねじゃあやめたらいいじゃんって思うかもしれないんだけどまあちょっとね IOC ってね正直言って腐敗した組織としかねいろいろ調べてると思えないんですよね。 まあそれはあの細かい話になっちゃうから今回言わないけどそもそもね日本はこの開催地やめますって完全に拒否する権利って本当実はないですよ中止にするかどうかもう IOC しかできないんですよねオリンピックは IOC の独占的な財産なんですよねそれでお金稼ぎたいんですよね 保険金もらえとか関係ない保険金もらうよりも稼ぎたいからねでだからオリンピックやめますなんて言えないし今むしろね日本側にですねあの IOC の関係者がプレッシャーをかけてるんですよ、えー、もしオリンピックをするのを、えー、日本が阻止した場合今後先々日本でオリンピックをすることはないだろう ってるんですよねこれねあの他の国の法律は知らないけどこれ日本だったらね脅迫罪つって犯罪になるんですよね日本国内で許されない発言なんですけどねちょっと気になるとこですよね悲しいのは自分の人生をかけてね何でもかけてねオリンピックに向けて 選手たちがいっぱいいるわけじゃないですかスポーツによってこの選手のねスポーツ的な、えー、寿命っていうのはやっぱりありますからオリンピックをやるやらないの話ね国とか IOC を含めてやるやらないの話を調べてみたら結局はねお金の話だったっていうのがね残念ですね。これが今 内で行われているオリンピックのニュースになりますねあのオリンピックねするべきかしないべきかね皆さんもなんか意見があったらね、えー、ぜひコメントで教えてくださいあとは皆さん好きなスポーツがあったらね、えー、YouTube のねあのコメントも立派なコンテンツだと私は思っているので日本とねロシアまあ、もちろん日本とアメリカとかね他の国もそうなんだけど 全然ねこの人気のあるスポーツが全然違うんだよね日本だったら野球サッカーとかが人気ですでもねロシアってね野球はねあんまり有名じゃないって聞いてびっくりしたんですよねなのにロシアの人はバットをね持ってるって聞いていやそれは人を殴るものじゃなくてスポーツのためのものなんだけどと思ってちょっとびっくりして面白かったんですけど、えー、皆さんねあのどんな スポーツがね好きか教えてほしいですね私はテニスが大好きですまあ自分が知るのもいいし見てるのもいいんだけど好きなスポーツがあったら教えてくださいということでデビューでした